Na szevasztok gyerekek, itt lennénk egy újabb videóban, amiben folytatjuk a Hardcore Minecraft sorozatunkat. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy már nem laggol a játék. Szóval ennek csak örülök. Na, valamit kezdjünk magunkkal. Nem tudom, hol tartottunk amúgy. Várjál kis hangot kell adnom rá. Az az egy bajom van, hogy hallom magamat vissza, de nem baj. Jó, az így azért. Mi van? Nem sok minden, nem? Uh, van nekem most csak anyom. Nem baj, szerintem bányászunk egy kicsit. Oj, sok szaraszú bánya lejárat. Ezt úgy gyűlölöm. Nem tudom hogy hol hagytuk abba az, azzal a gondba. De biztos nem kell mennünk. Jó, ja, hát tudom miért van nekem most csak anyom. Mert az aranyat ezzel bányasztom ki, szerintem én erre el is indulok. De nem biztos, hogy a ennyi, az jó, hogyha találok gyémántot, hogy valamit. Szóval inkább egy kicsit lassabban. Tessék, van itt már redstone. Amit mindjárt ki is bányászok. Csak... Így. Egy sültusunk van. Oké. Nem tudom most mennyit fogok beszélni, de nincs sok kedvem beszélni amúgy. Csak így játszani. Van kedvem. Ó, nem ez a csákány. De ugye ez jó, mert gyors. Semmi vasércet nem találtam én eddig. Mert itt nincs. Nem baj, addig bányázgatok egy keveset, ameddig jó ez a csákány, és akkor utána már mm, valamit kitalálunk. Fákjával is spórolnunk kell, nem sok van. Tehát igen, ez most kemény. Nem tudom amúgy a zombival mikor lesz videó nem ér el mostanában, minden. Én sem nagyon érek rá, tehát ezért nem volt eddig videó. Nem tudom, talán hetente vagy olyan négy-öt naponta tudok csinálni videót is, zenét akkor majd még, még nehezebben. Ugyebár. Jaj. Itt is van még egy. Nem, nem tudom miért ilyen szar hangom videóban, meg zenében, meg mindenben. Jó. Van valami blokkom. Menjünk tovább. Hú, hát ez a csákány se bírja másokáig. Mennyi jön még? én mondom. Na jó. Mondd, hogy itt nincs több. Te gyűlölöm az ékat. Milyen nevét? Nem jut eszembe. Mindegy. De azt tudom, hogy most már nem tudom, chestbe lehet. van egyáltalán chestem? Ha van, akkor abban talán van vas, mert akkor csinálok vassákányt, nem fog szórakozni így. Mert ez így nagyon lassú. Végre van vas. Jó, ebből már mindenhogy lehet csinálni izét. Egy vascsákánylilium. Ó, de jó. Mhm, eltörött. Ez még bírja ki, kiszedjem ezeket. Ah, nincs csak élete, de kibírta. Ami nem tudom, miért azt mondom, hogy élete. Mindegy. El is nyelték, el is tört. Jó, nem baj, felmegyünk. Mm, valamit kezdünk magunkkal. Arra mi van? Semmi? Jó ég. Suliba is nemrég jöttem meg amúgy. Ez most olyan unalmas ez a rész, mikor kell felmenni. Ugye elmondani nem lehet. De azért már 16-os az XP szintem is. Szomjas mm. Szóval is vagyok, nem baj van itt mellettem kóla. Nyíj már ki. Ilyenkor világosodik, mikor hazaérek. Mondd, hogy van vasunk. Ó, van. Nem baj, azért égetek ki. Ott is van még vas. Nem, nem emlékszik már, hogy eddig eljutottunk. Nem baj, akkor még aranyunk is van, ami kettő. Bot. Az is van. Nem baj, kell vágni fát is. Így. Csinálok kettőt, vagyis csinálnék, hogyha lenne fa de mivel nincs, ezért kell szerezni. 6. Picit bagos. Meg amúgy érzem azért, egy kicsit laggol. De mikor videózok? Amúgy mikor nem videózok, akkor nem laggol ennyire. És hát nem ennyire, meg sem ennyire nem laggol. Te hozzám akarsz jönni? Kis polond. hozta. És nem kaptam érte semmit. Nem baj. Csak azért öltem meg, vagyis hát felrobban, de együtt is kellett volna. De azért öltem meg, mert nem akartam, hogy ide jöjjön, miközben fát vágok és megöljön. Mert akkor tudjátok mi van? Vége. És akkor ezen a világon már nem kell többet játszanom hogyha megöl. nem tudok. De hogy miért így van ez kitalálva, azt nem tudom. Miért nem csak annyi hardcore, hogy durvába jönnek a mobok, meg nem csak éjjel támadnak jobban. ilyenek. Jaj. Normál, fát vágok. Nem kell olyan sok. Egyelőre. Mert most botnak kell. Meg hogy a házat bővítsem. Na. Elsőnek lekraftoljuk. Ó, 24 van abból kijön majdnem két stacknyi. De csak majdnem mert 15, blo 15 blokknyi kell ahhoz, hogy... Na most mi a baj? 15 blokknyi kell ahhoz, hogy teljesen kijöjjön annyi. Nem tudom, hogy miért tettem rá annyit, na mindegy. Így. Jó. a botot, azt mennyit, nem kell sok nekem, tíz elég, az a három vas is maradhat. Húst is kisütöm. Jó. Na, azért van vasunk. Nem sok, de nem is kevés. Na akkor hát ezekre nincsen szükségem. Kell csinálnom egy chestet. ide berakom a redstone-t, mindent. Aj, feltorkom is. mégse rakom elültetem. Jó, az jöhet ide-vissza. Pillanat, csak iszok egyet. Na. Mindjárt jobb. Nem mozog én már? Na. Elültetem. De hova ültessem? Ó, de én már ültettem. Mi van? sozinho, mano. Uhum. E. What? Ah, eu. Uh... Foi tu tomar asa, diz. tudom, hogy azt majdnem leestem. Nem tudom, elég lesz-e. Ez a fa, de biztos nem lesz elég, szóval kell még vágnom. Nem baj. Vágok még. Akkor... Hát ez a parton már nem nagyon bírja. De nem raktam. Nem. Jó, kraftolok egy-egy vasból. Ugye ezt a botot is itt hagytam, de nem baj. Miért mindig itt a... Ah, de tud zavarni ez a fákja. Menjünk. Vágjunk akkor fát. Ott arrébb ment. Alex spónolt. Amúgy holnap megyünk Zoborra, vagy Zalszabarra, a Zobori élményparkba, szóval ott is videózok, már amennyire tudok, lesz a túlámas út, minden. Szóval az jó lesz. Nektek is szerintem tetszeni fog. Élőbe átjelenetek, az még jobb lenne, de hát az is valami, hogy így látjátok. Még én is láttam, vagy hát láttam, de nem voltam ott. Majd most leszek. Remélem jó lesz. Vagy az új zenének a szövegét félig amúgy már megcsináltam, csak még készül. Meg amúgy nem, nem adok ki olyan a zenéket, olyan egy havonta, vagy egy kicsit több talán, amikor ahogy sikerül igazából. De azért nem nagyon szoktam húzni, minél előbb, hogyha tudom, csak kész van, akkor csinálom. De azért az egy hónap az mindig a minimum. Általában. Mm, miért hagyott még? Na, Csesztbe van kaja. mondjuk mindet elrakom magamnak meg igazából helyet nem foglalja, mert Úgyis, hogyha ott egy darab lenne, akkor még szarabb lenne. Vagy hol fa? Jó, hogy lesek... Nem baj, itt. Lesek raftoltam. És pontosan kettő mi lesz. Mondtam. Nem. Akkor 16 kell. Akkor, sorry, mégse. nem tudom, ez egyel magasabbra kell. És most láthatjátok amúgy a zombit is majd, mert ott lesz zoborom, vagyis az élményparkban. Úgy mondom, mert így zobor igazából nem zobor, mert az a szabar, ahol megyünk, importa não é na Bela e sabor. Na mar, escumoi. Deu. Mãe, mãe, ez nem tudom most mi hallatszott, de így szó szerint kiengedtem a levegőt telibe, ahogy tudtam. Szóval igen. Nem tudom, ti mit hallottatok, de én így hát kis hangerőre tettem a gépet, mert zavar, hogy nagyon hallom a hangom, tehát így elég hallottam valamit, de így azért teljes mértékben átjött, hogy így bele, így egy ilyen. Szóval igen. És már sötétedik is. Úgy gyűlölöm a sötétet Minecraftban. És nem a sötétet, hanem a rossz időt, az esőt. <clears throat> Amikor így ö, sötétedik. Nem a sötétet Utálom a amikor sötétedik. Szóval igen. Na és most hova? Hát így jó. Jó. Most jött a fákja. Mm, oda is. Jó. Ez így kész, csak be kell rendezni. És ott mi van? Várjál? Így. Ne legyen még olyan csúnya, hogy ide jövök. Ide nem kéne még valami? Mindegy. Jó, az így nekem mondjuk... Nem tudom is mit kéne. Talán pályázni kéne, nem. Lehet. Ja. Elmegyek bányászni. Csak megint így kell menni lefele. De nem baj. És többet maradok lent. Csak ugye azért jöttem fel, mert eltörött a csákányom. De nem baj. Azért ez se rossz így. Nem tudom, erre megint túl hát, ha itt valami értékesebb lesz. De várjál. És meg fákjám nincs. Négy darab van. nem sokra megyek. Ezt meg beépítem, mert inkább át tudjak rajta menni. Hát, szén sincs nálam. Oké, okay. nem baj. Akkor megyünk sötétbe, ameddig tudunk. Na, nem is sokat tudok menni. Sötétedik eléggé. Ja. Valahogy csak találnék szenet. Szó lenne. De miért csak redstone találok? Jó, mondjuk ez jó, már viszi fel az XP-t. Enchantolni lehet majd. De nem azt akarok, hanem látni. Mindegy. Nem tudom, mi lesz, hogyha elfogy a fákja. Jó, már kitaláltam mondjuk. Csak hogy ez mennyire jó ötlet. Mert akkor arra nem fogok látni, hogy elmegyek azokért a fákjákért. Hát jó, mondjuk ezzel akkor megyek, ameddig tudok. Ha nem lesz semmi értékesebb dolog, vagy ha semmit nem találok, akkor nem megyek erre. Majd ha lesz fákem. Ami elég fárasztó az a videózás, az is, hogy igazi jót játszol, de akkor is abban is elfáradsz valamilyen szinten, meg hogy egész végig beszélni szinte. Az rohadt fárasztó. Akkor suliban megkérdezik a tanárok, hogy izé, beszélni nem fáradunk el. De tanulásban meg igen. Tem é a fara do capacete, país. Hum. Ok. Sim. Olası müşteri yok. Me meg a, az Eu Jó, négye, négye már lesz Eu Jó, hát akkor ez Őket kiszedem, nem találtam semmit. Ugye, várjál, ezt nem kell kiszednem, ugye? Ja, nem, ezt nem. Ez itt így mi? Ja? Így maradt. Nem baj, most már van öt fákja, az azért jó. Tudok még négyet kraftolni. Amit le is kraftolok. És van kilenc. Nem tudom amúgy ott fent mennyi izé, lehet szén. Szerintem ott se valami sok. A ezek a vas cuccok is olyan gyorsan eltőlnek. A gyémánt a legjobb. Az nem törik el ma. Én olyan akár két napig pályáztam. Az egyik üzem szerveremen. Szóval igen nem baj, találunk, csinálok magamnak belőle ezért. Csákányt. Mhm, már megint kezdődik a sötétség. Ez is mi eltörik. De miért érek ki mindig ide a folyosókra? És akkor merre kell menni? Még majd eltévedek. Mindegy, csak nem. Végre szén. Na, azért mondom. Ez most jó. Elég sok van. Úgyhogy hogyha a zombi ráér, akkor megmutatom ezt a lanos témát, hogy hogy tudtuk egymással játszani. Aztán akkor ti is akár tudtok, hogyha eltöltitek a mesteremcét. joia. Nosso caminho, O Lá está o talão. aztán amúgy ezt még nem tudom, hogy milyen videók lesznek. Egy, az időm sincsen. Kamerám sincs, telefonnal tudok videózni. Szóval majd még kiderül, hogy lesz, hogy mi lesz. YouTube, hogy az elmúlt 20 valány napban jött azt hiszem 12 új feliratkozó? Nem tudom. Bár ennyi biztosan, de mi már elég jól haladunk, majdnem. Hát most sem közeltünk a 80-hoz, utána a 100-hoz. Jó lesz ez. Peggy Schroeder. Ez az, amit gyűlölök. Emlékszitek, mikor az egyik videóban úgy haltam meg 8 darab gyémántal, hogy rám esett a sóder. Jó, szerintem én nem, amúgy itt elkanyarodok, mert semmi értelme, hogy itt a sóder 10 évesen. folyton potyognak a sóderek. Hmm. Nem tudom mennyi ideje mehet amúgy a videó, de már egy lassan fél órája biztos megy. Gazdabb ilyenkor videózás közben, hogyha gameplayt veszek fel, egyszerűen nincs mit mondjak. Csak vagyok. mert így nem tudom. Elég nehéz beszélni egyszerre meg játszani. Nem baj, már kezdem megszokni. Meg azt is kezdtem megszokni már lassan, hogy így van, hogy csinálok ilyen próbavideókat, azt is úgy, hogy nem arra gondolok most, hogy gameplay próbavideót, hanem hogy így megyek az utcán, előkapom a telefont, ezt így másik előtt csak nem attól nem érdekel, mit gondolnak, hogy mi van. Csak már nem tudom, belejöttem. Mm. Ez a csákányom is mináltodik. Nem baj, most már azért találtam egy pár cuccot. Szenet például. Vas, az kell. Az jó, hogyha van. Miért nem tudok ugrani? Nincs már semmi. Akkor erre még bányászok. Ó, oh, szén. Hát ez befedem, mert ez zavar engem nagyon. Ezt a szenet még kiszedem. Aztán van itt csákány, a kőcsákány. most meg állunk valaki szomszéd kopogott az ablakon, azt nem tudom mit akar. Jaj, várj, ez, ezt nem tudom. Nem tudom, ti amúgy ilyenkor mit gondolhattok, hogy sokszor nem beszélek meg hogy így most is kopogott valaki, és akkor így csönd volt értelme. Egy kikapcsoltam a mikrofon, mert hát tovább akarnak. Ezt ki tudja, mit akarnak. Jó kérdés. Nem is nem el. Nem igaz, már nem találok semmi izét értékeset, egy gyémántot vagy aranyat. Eddig, mikor a zsombival vagyok egy világban, akkor mindig találok olyan értékeset. Most semmit. Szóval ez egy kicsit vicces. Nem baj, most felmegyek. miket találtunk. Jó, 30 vasércet. Hát ezek azért elég jó dolgok. Szóval ez is jó. De kell találnom egy másik bányát, mert ebben már nem nagyon sok mindent fogok találni. Szóval nem tudom, hogy lesz. Majd valamit keresek lehet, hogy még most ebbe a videóba. Hú, ezek a régi videók. Visszanézem őket, olyan szarok. Ezek is sokszor. Valami én nem bírok olyan jó videót csinálni, mint más. Mint egy híres videósok. Talán egyszerűen is híres videós leszek, de nem biztos. csak a nézőimtől függ.

jött ki. Jó, ez, az, elég jó. Hát itt még semmit nem akarok igazából. Azt tudom, hogy... Hmm, hova raktam a vasat? Itt van. Most csinálok megint két csákányt. مش نعم نعم نعم فاسي تبارتم ايش بواتات شمية صار 60? van? Mhm. Na, vasat ide. És szerintem elmegyek itt a környéken, nézek valami kis bányát. Igazából nem nagyon jártam be itt a részt. Alig voltam itt. Akármely is. De úgy kaját is kéne szerezni, mert csak 21 hús, de az elfogy. Jó, baltával megyek, mert azzal a legkönnyebb megölni szinte valamit. Remélem a házamhoz visszatalálok. Hát, ott van, izé. Nyúl meg, mi az, yes, tején. Gyertek, jövök! Muszikákat megöljük elsőnek. Szia, tesa! Hány ütés kell neked? Ne fussál! Jó, akkor nem öljük meg őket. Ne essél le! Azért. Aha, itt lehet, hogy még bánya is. Mi a szar? Mik ezek a bágok? Amíg ezt nem tudom felfogni, hogy miért ennyire bágos. Jó Isten! Gyere ide! Ne! De ne menj el! Jó, visszamegyek igazából, most már nem szarakodok bele. Uh, ide építek egy omagos izét. Nem látom a hát. házam. Nem. Jó, nem baj, felépítek. Mi van? Jó ég. Ah, ott házom, jó. Ide még építek, hogy lássak is. Mert hogy na, lássam a házamtól. menjünk. Azt a rohadt. Nem tudom, hogy ez mi volt. itt egyben vannak nő a fák, ez így még jó. De ahol már külön lesznek, ott már nem lesz ennyire jó. Hol vagy házam? Megvan. Menjél már! Azt a... Hmm. Az a baj, még feljebb ugrottam. Jó, most már földön vagyok mindjárt. Jó. Nem áll. de ami miért nagyobb a külső rész, mint a, fel, mint a mint az alsó. Hogy na, a felső rész miért nagyobb, mint az alsó. Nem tudom. Mindegy. Húst kisütött. Így. Vasat itt rakom. Itt mennyi vas van? Ja, itt sem ennyi. Átraktam. Jó, nem baj. Mm. Ja. Na, gyerekek, elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy most én abba hagyom ezt a videót, de folytatom majd um, nem tudom mikor, de... Most miért feküdtem le? Mindegy. Mikor folytassam, várja? Amikor lesz időm. Lehet, hogy jövő hét pénteken, de nem biztos. Nem tudom ezt így még, gyerekek. Mindegy, valamikor megoldom. Na, akkor ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, és remélem tetszett. Sziasztok!